теплолюбивые. Что антилопы? Их никто из посетителей не видит еще. А, сейчас, закрытые сидят, посетители А то я думала их. вообще, что в природе их, э, думала, тяжело увидеть. Да, Шеба? Ой, какой зевок, молодец, спасибо. И сломон в ожидании. Да, говорит, а, теперь буду знать секрет. Света. Да? Шибуш. Шибуш. Чепустенько такой. Ого. Спят. Спят. И тоже леопард. Ой, ой, ой, прыг, прыг, прыг, прыг, прыг, прыг, прыг. Ой, ой, ой прыг, прыг, подбегай, подбегай, попрыгай. Ой, какой Ой. Ой, соломоша. Вкусняшка. Вкусняшка, да, да, да. Ой, ой, ой. А тут не, не такое жесткое. Почесать, почесать. Это белье надо вычесать. Чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Очень наша любимка ты такая наша. Любимка. Ты же такой маленький. И не достанешь. Такой ну, толстючий. Ну. Толстючий. А, а, что? Приветик. Приветик, Светик. Ай, да, да, да. Ой, ой, ой, ой. ой. <laughs> А чем у меня руки чем-нибудь пахнут, да? Ай. Ну. Что? Чем пахнет? Думаю, все так, что так какой-то запах, да? Какой-то запах. Конечно, ребят, мы его с детства вырастили. Мы сотрудничаем. Что? Соломон? Какой большой Лёлик, добренький, нежненький, хорошенький мальчик. Доброе сердце. А Одуванчик. Добрая наша Хватит пути. А я. яй Причем? Сыта увидите. Уже, уже года три, да, ему? Я его не воспитывал. Нет, два года будет летом. И, ну, и такая грива уже мощная, да, два, да. еще двух лет нету. Нету, только летом будет ему. Раннее развитие такое. Ой, ой, Любовь морковь. Посильнее постараться, эта решетка упадет. Любовь морковь. Ну Ой, да. Они любят, когда им подбородком чешут. Да, да, любят. Да. Ну, молодец, молодец. Все, пошел, важный такой. Хорошенький мальчик. А дуванчик настоящий. А есть а африканский просто и все, да? Да. Из да. ЮАР, да? Да, африканский. Да, что такое? Красивый, красивый. Маленький. Маленький, маленький. Молодец.